Bonjour, regardez, il y a Christor qui revient, mais il s'est fait exploser l'œil, hein. son, son œil gauche. On voit rien, quoi. On y va Ouah